Pra mim faltou saúde em grande escala Só não imaginava sua hereditária O que que a minha cabeça me faz crescer menos Noites mal dormidas em prol de quê? Por quem? Um vício atrás de vício, yeah. Pero precipício, yeah. Penso que essa pula me livrei de tudo Lembro da minha dog no sofá de estúdio Sinto todas essas feridas muito mal cicatrizada Pulo no seu bloco, sabe que vem novidade Traumas do passado perturbando são fantasma Mano, eu tô sem tempo pra sua vaidade Um Jordan Rolex Agora entendo como se camufla as dores Ninguém é 100% funny man fora a chave de mim, eu quero muito mais De qualquer maneira eu sigo sem yeah. Deixei na mão algum Vários parentes correm atrás, não tem mais vaga no banco Eu vou me dar atenção primeiro antes que eu morra no tempo As bad tomando meu corpo, sem limite eu me lembro Antes de dormir, passa um filme na cabeça Eu sei que eu tô fazendo mais que antes Não posso me deixar ser relevante Mas tenho que cuidar da minha longe É bom que sigo longe do pau Quebrando tudo quando tô nos pau Buscando inspiração no meu trajeto quando tô nos pau Buscando inspiração no meu trajeto Pra mim faltou saúde em grande escala Só não imaginava sua hereditária O que que a minha cabeça me faz crescer menos Noites mal dormidas em prol de quê? Por quem? Um Vida livre das dores, compondo alívio Só faltou campo florido pra tá de resenha Fogo no racha que eu sinto falta de uma além. Cofre confiança com meus manos não tem senha Cofre confiança com meus manos não tem senha Lonely One É bom que sigo longe do par Quebrando tudo quando